好，再来让我们来看一下，接下来这一周的星期一是一个非常适合做日入宅嫁娶的日子。当天同时也是非常适合做新宫破土，有需要的朋友不妨可以参考看看。而在礼拜二的部分，我们会逢到日入喜神，在当天这个日子，只要是通书上红字的部分都是可取的，也建议大家参考看看。 礼拜三的部分，逢到的是秋社，在当天我们可以为自己做一个手运的一个动作。怎么手运呢？也就是切记在当天要记得老师要公布的小 tips，也不要在当天喝牛肉汤、吃牛肉或是吃牛肉面，这样子才不会犯了天罡，让自己的运势在入秋之后转低哦。切记了，荧幕前的朋友，在接一天。 千万不要嘴馋喽！礼拜四的部分，我们会缝到的是大偷休日。如果你有要做短期的装潢，或者是很小的一个呃异动家具的部分，都可以在当天。但是，请务必记得，只限定在当天一定要完成的，才能够动工哦。 另外，在礼拜五的部分，我们会逢到诸神朝天，所以如果你有要前往庙宇去做还愿的，请缓一下会比较好的。再来礼拜六的部分，逢到的是月见土府，当天切记不可动土，所以不管是花园的土或者是建造动土的部分，都不要去做哟。礼拜天的部分呢，我们会逢到四离日，那一年当中呢会有。 四个四离日，一个是春离、夏离、秋离以及冬离，也就是在秋分的前一天，我们刚好这一天会逢到我们的秋离。在这一天呢，老师会建议所有的大事都不要在这一天做决定，因此任何的急事也尽量都是少去，会是比较如意的哦。好，再来让我们来看一下在这一周的运势网友事。 哪三个生肖的朋友？首先，第三名是我们属蛇的朋友，第二名是属猴的朋友，而第一名是属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。老师同时也要提醒你们：虽然在这一周运势很旺，但是它有一个大前提，就是你务必要事先有事先准备好的计划。那你这个计划真的就会马不停蹄地向前冲了。也就是你必须要。 做好充沛的准备，你才可以去做冲刺。如果说你本身是没有计划的，那这一个这一周的好运呢，也就只能够变成中平的一个状况，变成是顺遂，而没有办法让你提到更高一个层次。另外，如果在这一周有要出远行的朋友，这三个生肖的朋友非常适合透过这一周的驿马来帮助你，可以越跑越旺。也就是你在这一周，你可以。 多去做一些业务的开拓，甚至如果你有想要去经营什么样的一个呃企业，又或者是说有新的想法，你想要找人来投资，不妨这三个生肖的朋友可以多往外走，多去听听别人的人的可能的投资人的建议跟想法，或许你可以从他们身上这边得到不错的资讯，可以让你在接下来更知道自己该怎么做哟。 再来，让我们来看一下个别生肖的运势，在这一周有什么特别需要注意的部分。首先，第一个是我们属老鼠的朋友，在这一周会比较容易进入强颜欢笑的一个状况，因为运势在这一周真的是掉车尾了，忽然直线逼下，因此属老鼠的朋友忽然一时之间非常的没有办法，就是负荷这样的一个情绪的波动。 老师会建议你们要留意的是当周的礼拜二跟礼拜三，同时呢，也尽量要注意做好你的表情控管，尤其是如果你是做公关的，又或者是你是做业务的，面有难色，你怎么会招喜神，甚至会招客户的欢喜呢？尽尤其如果你又是跑外务的，所以如果你是内勤的，不妨呢，多让自己走动一下，不要一直坐在你的办公桌前面。 因为这样的气场会让你呢越来越倦，甚至呢越来越不开心。多走动可以让你这样的一个气场代谢掉。也记得，与其强颜欢笑，不妨让自己在那松懈的几分钟的时候看几则开心的笑话，或许也可以让你的运转念头跟着转哦。下一个生肖是属牛的朋友，属牛的朋友在这一周稍有带多的一个状况。 也就是能懒则懒，能不动就不动。但是这样的一个状况，旁人可是都看在眼里的。 即便他们不想念你，可是他们心里却有了谱，因此对你的考绩上面，又或者是对于你的认知上，他们会大大的打折哦。因此，我老师会建议属牛的朋友，千万不要以为自己有个小确幸，以为自己偷懒了几分钟，人家没有发现，或者是报告少缴了几页，好像人家没有意见。其实大家都是有暗自在帮你做评分的标准的。 属牛的朋友，在这一周要切记注意的是，礼拜四跟星期天要上课或是要带去公司的东西，切记不要漏掉喽。以上是针对属牛的朋友在这一周要注意的部分。下一个生肖是我们属老虎的朋友，在这一周，老师建议你必须要做提前的一个规划跟计划，不然的话，你很容易呢会发现自己一直被。 很多的状况呢，打乱了你的计划，因此可以先提前计划。你可能可以预先知道，是说你必须要完成什么事情。当你的计划被打乱的时候，你才能够在第一时间重新做一下分配跟安安排，才不会忙了又乱的乱七八糟，而且还乱了手脚哦。属老虎的朋友，在这一周要注意的天数是星期五。 下一个生肖是我们属兔的朋友，属兔的朋友在这一周，老师建议你尽可能要保持开放。这个开放呢，也就是希望你能够多一点的 open m i n d e 的状况，不要老是局限在自己的想法，又或者是不愿意去做聆听，必须要去。 多听听看别人的意见，因为别人意见往往可能会让你有一些新的发现。属兔子的朋友在这一周呢，更要注意的就是在饮食的部分，切记不要偏食，要多摄取一些有高纤维，甚至是蔬果，才不会让自己的肠胃在这个礼拜觉得排便不顺哦。属兔子的朋友这一周要注意天数是星期六。下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友。 在这一周呢，是属于一个改变时机周。不管是你想要跟家人能够重新把关系维护好，又或者是你想要重新联络老客户，甚至许久不见的朋友，都可以在这个时间重新做一个 patch up 修复的关系的一个方式。这一周也就是可以做一个改变，也包括了过去的坏习惯，比如说贪食，或者是。 喜欢，呃，唠叨，我们可以针对自己一个负面的不好的习惯，在这一周同时做一个修整改变，对你来讲的话也会是不错的哦。属龙的朋友在这一周要特别留意的天数是星期一跟星期天。下一个生肖是属蛇的朋友，在这一周你的效率，不管是在工作或者是。 在安排日常的行程上面，效率大大的提升，因此对您来讲的话，你会觉得很多事情跟进度都大大的往前推进，这样子是非常可喜可贺的。不过你要注意的一个部分，就是唯独在感情的部分，你可能会有一点怠惰了，所以还是要记得，如果你是已经有伴侣的，或是已经有家人的，一定要好好关切一下对方，不要忽略了对方的感受哦。 属蛇的朋友，在这一周要注意天数是星期五。下一个生肖是属马的朋友，在这一周你会觉得获益良多，良师可能也是良友，都会出现在你的周边，给你相对的指导，让你知道如何改进跟精进。因此，属马的朋友记得一定要多听听看别人的话，即便是唠叨的话，也有可能从当中得到不错的经验哦。 属马的朋友，在这一周没有特别要留意的天数，所以请要放管、放宽心的去做就可以了。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这一周你的运势相对的强旺，因此呢，你占据的优势。老师也会建议你，如果你正在谈判期间，又或者是说正在沟通一些案子和细节，这个时候你可以强势一点，站稳住脚，因此你也可以谈到不错的。 价码跟筹码，不要让自己好的机会从手中流失哦。属羊的朋友在这一周要注意，天数是星期三。再来，下一个星那个生肖是我们属猴的朋友，在这一周你真的是充满了活力，很多事情你都想要自己呢亲力亲为的去做，这样子是没有问题的。不过有一个大前提，就是时间上的分配必须要做好安排，才不会发现自己。 东奔西跑，然后捞兜了一大圈，只做了一半的事情。所以事前的规划好行程，对你来讲是这一周要做的事情哦。不然你这么多的体力，却都浪费在奔波上面了，这样就会得不偿失了。属猴的朋友在这一周要注意的天数是星期一。下一个生肖是我们属鸡的朋友，在这一周真的是有喜又有忧。 也就是你在这一周可能会收到一个好的讯息的同时，也会发现有不好的讯息。那当然，这样的一个好感度就相对会折中折半了。但是也不要气馁，毕竟有好事有坏事，也意味着是说，只要你愿意去处理，那也没有什么会难得到你的问题，不是吗？属鸡的朋友，在这一周要特别留意的天数是在周末，尤其是针对星期五跟星期天。 因此，在这两天，老师会建议你不要让公式占据你的思绪，不然你很有可能都会做出错误的决定哦。下一个生肖是属狗的朋友，在这一周非常的有改革创新的一个想法。如果你又是从事 IT 人员或者是美工人员、设计人员，对你来讲，在这一周你可以有很大的突破跟进展。因此，一定要务必多把握一点时间在。 构图构思上面，不要让自己就是带多掉，浪费掉了这个时间。属狗的朋友在这一周要留意的天数是星期一跟星期四哦。下一个生肖是我们属猪的朋友，在这一周过得稳稳当当的，基本上跟上周来讲的话，因为没有什么太大的差异，因此你也没有什么太大的危机感。因此，老师要建议的就是属猪的朋友，你们要特别留意的是当周的星期二。 唯独就是你在这一周可能因为只注意眼前要做的事情，可是你却忘了身边的人，又或者是说你会忘记要多照顾自己的身体，比如说一看荧幕就看了太久，反而忘了呢眼睛呢必须要不时的半个小时就望一下远处，让自己的眼睛得到舒缓，又或者是你忘了多喝水分，让自己呢诶。 身体的水分呢缺水，反而呢皮肤呢也会开始有一点干涩的一个状况。因此属猪的朋友，如果你不想要让人家觉得是说你怎么有点开始一皮肤泛黄了，那你就务必要记得在这一周多摄取一些水分哦。 好，再来让我们来看一下，在这一周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是我们属老虎的朋友，第二名是我们属鸡的朋友，而第一名是我们属羊的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在这一周对你们来讲的话，你会发现可以很轻易的跟心仪或者是心上的人呢，好好的讲跟表述你的想法。 老师也觉得这是一个不错的一个开始，因为有沟通、有交流，才有可能有进一步的可能。所以，如果你这个时候还没有开口的话，不妨赶紧在这一周尝试着多多的沟通交流，这样子对你们后面会有更多的帮助的哦。 以上是我们这一周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞，让你可以在日后的每周都收到第一时间的开运通知哦。我是精灵老师，感谢你这周的收看，我们下次再见喽，拜拜。